тегеректе бир калыпта айланып жаткан чекиттин кыймылы о икс жана о игк окторунда гармоникалык закон боюнча өзгөрөөрүн көрөлү чекит тегеректе айланууда координата огун тургузалы айланып жаткан чекитти үстүнөн карайлы тең салмактуу абалынан өтүп мезгилдүү термелип жатканын жана андан соң максималдуу аралыкка кыйшайганын көрүүдөбүз пружина маятнигинин термелүү жыштыгына барабар бурчтуу кылдамдыгы менен карасак анда маятниктин шаарынын координаталары жана чекиттери улам бирдей болууда пружинадагы шаардын термелүүсү гармоникалык OX огуна проекция чекити гармоникалык закону боюнча өзгөрөт айланып жаткан чекитти капталынан карайлы биз аналогиялык сүрөт көрүп турабыз о игрек чекит гармоникалык закон боюнча термелет